السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم آٹھ جملے ڈیلی روٹین کے سیکھیں گے today we will learn eight sentences of daily routine so let's start اسٹارٹو آئی ویک اپ میں جاگتا ہوں اغسل وجہی والماء I wash my face with soap and water میں اپنا چہرہ صابن اور پانی سے دھوتا ہوں ارتدی الملابس ارتدی الملابس آئی گیٹ ڈریسڈ میں گلاس پہنتا ہوں اعد الافطار اعد الافطار آئی پریپیور بریک فاسٹ میں ناشتہ تیار کرتا ہوں اتناول وجبت الافطار اتناول والو الافطار I I eat breakfast میں ناشتہ کرتا ہوں اغادر المنزل اغادر المنزل آئی لیو home میں گھر سے نکلتا ہوں یا میں گھر چھوڑتا ہوں ارحبو الى العمل ادہبو الى العمل آئی گو ٹو ورک میں کام کے لیے جاتا ہوں ارکب الحافلہ ارکب الحافلہ آئی رائٹ دا بس میں بس پر سوار ہوتا ہوں سو ویورس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سینٹینسز انگلش اور عربک کے یہ میل یا فیمیل دونوں یہی سینٹینسز ہی استعمال کریں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ